えー、GPS と言います、えー、私たちあのギターとピアノとシンセサイザーという変わった楽器編成でやらせていただいて